ざいます、えー、成田ですあもう速攻やっちまいましたバスの中に買ったばっかの iPhone と Android を忘れてきましたインフォメーションで聞いたら携帯はあるそうなのでこれから取りに行ってきます おはようございます、えー、今日は12月30日午前6時もうすっきり目覚めてこれからルマゲティまで行ってまいりますえーとマニラ空港ですけど相変わらず飛行機が飛ぶ気配がございませんさてどうなんでしょ ここはオスロブといってセブのほぼほぼ南端で見えるかなあっちに見えるのがスビロン島なんですけども距離にしたら2キロぐらい本当だったらもうここからひとっ飛びでドローンで行っちゃいたいんですけど、まあ、先ほどの旗見て分かる通り結構風が強いですまあとりあえず昼間のワンショット行ってみようかなって感じですかね。 んは、えー、ということでオースロブのナイトマーケット今日はなんかあのバーベキューデーだってことを聞いたのでわざわざ来ました午前5時40分ぐらいですこれからジンベエザメまあ餌付けされてるジンベエザメなんで 偽物だという方もいるかもしれませんけど、えー、ちょっと会いに行ってこようかなと思ってます。y おはようございます元日の午前5時半ですね今日は4時半に起きてボホルトの中央にあるチョコレートフヒルズにやってきました ということで、もうすぐ7時、約1時間半ぐらいですかね。こんなところです。チョコレートヒルズ。小高いチョコレート丘が延々と1000個ぐらいだっけな。未だになんでこんなになったかは不明らしいんですけど、撮影終わりました。これ季節によってね、今緑ですけど、季節によっては山がはげて、茶色の土がむき出しになるので、チョコレートヒルズと呼ばれてます。 kang kuya. Okay na? Okay na. Merit. Eh, えー、っと、寝語中です。さて、どうやって セブ川に渡るか定期船が全くないパンダノンという島に行って乗りたいんですが風が強いんであんまりおじさんがいい顔しませんドライバーさん頑張ってくれてます船見つかりました金額は言えないんですけどゲタフェというまあ、ローカルな港からパンダノンそれからもう一個島巡ってマクタンラプラプかな、うん あたりに下ろしてもらおうかなと思ってますちなみにですねこれインスタ360匂い棒付き今回全然出番のない GH 高田辺さんに、ね、作っていただいたオスポケ用のホルダーと b l c k and white people. y 8時50分9時に、えー、神奈川駅のバンカー出ますんでそれに間に合うように乗っていきます とにかく背中が痛いですいいとこだわここほんともし機会があったらぜひ来てくださいちょっと来るの大変なんですけどねセブからも大変だしレイテからも大変ですがぜひどうぞ匂い棒って呼んでるんですけど、アマゾンで買った3000弱の棒ですね。 この先っぽに、インスタ360がついてます。で、年間のプランター版について、ここ今、先端部分ですね。うわ、すげえな。真夏ですよ。もう暑くて死にそう。今、えっ、と、3時、午後3時なので、大体あの、観光のバンカーボートがもう皆さん帰って、多分ここにいる人たち大体泊まる人だと思うんですね。はい。まあ僕らもっと泊まる人少ないと思ったら、 結構いらっしゃるようで、はい、まあ引き続きエンジョイしていきたいと思います。おはようございます。今日は1月3日の朝、何時だろう。今5時半、4、50分かな。もう朝1本テストフライトさせていただきましたが、まあサンライズですね。 いい感じですねこれはまたこれ今大相撲ポケットで撮ってんだけど向こうに島があるの見えるかな見えねえかな意外とね寒いんですわもう寒くて寝れなかったですでもあの日本から着てきたジャケットを着る気にもなれず短パン T シャツでガタガタ震えながら一夜を貸しましたとダメだと思っていた バービック2プロが突然復活しましたはい、えー、今レイテー島のパロンポンという地が見えてきました今回結構ハードなツアーだったんですけども えー、今乗ってるボートが最後の船移動になりますあまあとりあえず怪我はなかったですけどいろいろトラブルがありましたんでまあ最後まで帰国まで気を抜かずに引き締めて頑張りたいと思いますカロンポン着きましたちょっと贅沢して車をチャーターしようと思ったんですがそんなのないそうですなのでバンバンです はい34時間かな、えー、もうひと踏ん張りで今日のお宿です桜番着きましたここはねあの前にも泊まったんですけどバンブーガーデンっていうホテルで えー、っと、すごく広くて綺麗な割に値段が2000円台と、とっても安い、お得なホテル。まあ、タクロバン全体的に安いですけどね。でも、あの、ペディキャブとかそういうのは逆に高いです。こんな感じです。部屋は。おはようございます。えタクロバンで朝を迎えました。これから、今日午後ですね、マニアに戻ります。どんよりしたまるで僕の気持ちのような 天気でございますこれが今回ラスト2日泊まったコンドミニアムなんですがさあ荷物を持って空港に 行く前に一瞬寝れるかなと思って戻りましたらどうやっても俺を日本に返したくないらしくエレベーターが動いてませんえー、っとこのままだともう荷物当然全部部屋にありますしパスポートもあのテンポラリーパスポートもないとので当然帰れないとどうやっても返したくないとさあどうする まあ、スタッフはあと30分で動くって言ってそれはならか余裕で間に合うんですけどもうこの国の人の言うことは全く信じられないんでどうするしかもね今日泊まってる部屋50階なんですよ50階もう10階20階だったら頑張って登るけど50階は無理でしょメカニックが来て今からメンテナンスが始まります なんとかなるかのえー、っとですね今は1月8日の午前3時30分まあ先ほどから言ってる通りあのコンドミニアムのエレベーターが動かなくて部屋に戻れなかったんですがなんとか動いてくれましたところがですねあのエンジニアが来て動かねえ動かねえこんなん動かねえよって言ってたんで実はフライトチェンジをしたんですね6時15分のフライトから 11時45分のフライトにチェンジしましたまあ大した金額じゃないけどお金かかってますで、えー、まあ無理だろうなと思ってたんですが動いてくれちゃったんですねで今1回上がってきてもう1回6時15分の便に飛行機を取り戻すというねこのまま50階に来てくれてアウトできればまあ、飛行機には間に合うかな、まあ、今回ねんといろんなトラブルがありましたまあとりあえずですね空港には間に合って まあ、海州勝海舟の海収っていうところでまずい日本酒を食ってますわ、まあ、あとはフライトがされるかどうかですけどまあ5054は割とちゃんと飛ぶんでそんなに心配してませんもうほんと疲れましたお疲れさんです